الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musulmi ina mana gaisuwa ta addinin musulunci da fatan alkhairi ga kawunan mu a duk inda muke a gwargwaje wato amsa ce da bada bisa ga ya muke bada to na ba da fatawa da kuskure to na ba da fatawa da kuskure alhamdulillah ya ma Allah subhanahu ta'ala godiya sai wani ɗaya daga cikin almajiraina da nake karantar su a nan wannan markaz namu a wannan masallaci na Alhaji Hashimu Zaki a nan tawa to yana ɗaya daga cikin almajirai da suke ɗaukar darussa a na, to ya ɗauki darasi na mirasi na gado a halin yanzu ma baya nan a nan garin ta baya ma a Nijar kwata-kwata yana kamerun. to na saki wani bidiyo wanda aka yi min tambaya mace da mijinta ya sake ta da ciki bayan ya sake ta da ciki ran nan da ya sake ta kafin la'asar sannan Allah ya mai cikawa ita kuma bayan la'asar sai ta haifu sai na ba da amsa cewa ta gama ta kaba haka ne wannan ta gama ta kaba ba za ta komo ta mai iddatul wafati ba sai inda na yi kuskure ni ban san kuna yi kuskuren ba sai da aka sake turo min bidiyo na saurara alhamdulillah sai na ce amma ba za ta gade shi ba hanya cewa kawai abin nan a kenan kamar jaririn ya mutu ta ta aifar da ta yi a ƙaddara mutumin miliyoniya ne to ba za ta gade shi ba amma kuma gashi ta kare ta kama sai ta yi ta kama to babban kuskure ne ni ne na yi kuskure wani almajiri nawa shine wato malam bubakar ko alhaji abakar sai saurari wannan bidiyo din da na yi wannan fatawa da ce wannan matar da mijinta ya sake ta da ciki a wannan ini kafin la'asar allah mai cikawa ita ko bayan la'asar sai ta aif alal haƙiƙa ta gama idda saboda lokacin ya sake ta tana cikin iddatul talaq lokacin da kuma Allah mai cikawa kafin ta aihu ko da da minti guda ne tana cikin hanyar iddatul ta shiga iddatul wafati kuma ta zarce daga iddatul talaq ta zarce a cikin iddatul wafati dama idda ta saki da idda ta ainihin wato ta wafati ta mutuwa mai wanda da takaba da idda ta sakin aure ga mai ciki don Allah subhanahu wa ta'ala ciyaye wa ulatul ahmal hunna ayyadha an hunna mata da an ka sake su da cikuna ko aka mutu aka bar su da cikuna abinda a idda su sune su haifi abinda ke cikin cikunansu an gane ko to bayan haka kuma gata siki na ɗaya ne ko na biyu ne ya mutu ko da da minti guda Allah ya mai cikawa bayan ya sake da ciki daga nan sunan tana cikin takaban nan minti guda ta yi da bayan mutu shi Allah ya sa ta aifu ta gama ainihin wannan takabar kenan bi ma'ana sai ta gade shi tun da saki na ɗaya ne ko na biyu ban ce maka atlaqus salisu ba in saki na uku ne ba za ta yi mai takaba ba sannan ba za ta gade shi ba kenan kuskuren da an ga samu da nice ba za ta gade shi ba shine ne dawo ina gyara an gane ku wannan matan da mijinta ya sake ina nanata da ya sake ta da ciki bayan ya sake ta da ciki kuma ran nan kafin la'asar sannan Allah ya mai cikawa ita ko bayan la'asar Allah ya sa ta aihu kaga har ta gama mai idda ta kaba sannan kuma sai ta gade shi saboda saki na ɗaya ne ko na biyu ne ana fahimta ku? yawwa inda nema Allah subhanahu ta'ala godiya kuma karatun yayi albarka wannan da ya zama in almajirinka yayi maka gyara a cikin karatun da kake masa har ya gano kuskuren ka ya dawo ya maka gyara ai kamar kai ne kai makan ka gyara alhamdulillah tun da karatun da gare ka aka ɗauke sa wannan almajiri na ne wani bai san ko an yi haka wallahi saboda mu nuna mutane cewa mu tafiyar da muke ba wai mu nuna mu al'umma cewa mu ba masu kuskure ba ne mu masu kuskure ne kuma muna maraba da wanda ya kama na kuskuren mu cikin ruwan sanyi ba tare da ainihin wulakantarwa ba ya nuna mana kuskuren mu da mu gyara sai mu gyara amma wallahi ban wani da wulakantar suwa ba ko musgunawa ko izgili ko nuna jijij da kai in haka ne gaskiya sai ka mun kaɓe maka kai amma duk wanda zo mana da kuskuren mu a gyara ga shi a fili sannan kuma cikin ruwan sanyi da lalama a matsayin shi shi ma mai kuskure ne Mun ma masu kuskure ne wallahi sai mu gyara ba abun da za mu je illa mu gode masa da haka ga wannan a takaice na yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya akan wannan ba wani ne can yomin gyara ba ko wani min gyara sai in karba babu damuwa a irin wannan dama mun in mu an kaji kuskuren mu a cikin fatawa abu goma kaga shi wata tambaya azami ne yi mini vocal jiya irin wannan lokaci daidai irin wannan lokaci Ya yace malam na tambaya kamar mutumin da mace da mijinta ya sake ta da ciki jimawa kaɗan sai Allah ya mai cikawa ita ma jimawa kaɗan sai ta aihu da wadda mijinta ya sake da ciki jam kaɗan sai ta aihu shi kuma jam kaɗan bayan aihuwarta shi kuma allah ya mai cikawa to wane ne wace ce ke gano ana sai ni ba shi amsa ni ce matar da mijinta ya sake ta da ciki bayan sakin da ya mata jam kaɗan sai allah ya mai cikawa ka gabar barta da ciki kenan jim kaɗan ita ko sai ta haifu mai sai ce mai to koda da minti guda bayan mutuwar shi ta haifu har ta mai ta gaba sai ta gade shi ta kare ta gaba kwata-kwata an gane na ba shi amsa ce za ka har ta gama ta gaba ba a bukata wata ta gaba gare ta amma wadda mijin ta shi da ciki bayan ya suke da ciki na ce ainihin sai Allah mai sai Allah sai ta aihu ta aihu bayan ta aihu da munci guda sai aka ce ya shi Allah mai cikawa tana gama aihuwa sai aka ce ai kuma gashi shi ma Allah mai cikawa anan babu zancen ta kare zaujiya aurantakayya tsakaninsu babu sannan kuma ba za ta yi mai taka ba kuma ba za ta gade shi ba saboda ta aifu gabanin ya mutu amma wadda ta yin mutu gabanin ta aifu tana da ciki inda suke na ɗaya ne ko na biyu ne to tana cikin idda shi ko da ta minti guda ce ta aifu shi kin ta gama idda kuma sai ta gade shi da na bashi amsa sai ya ce malam to bari in turo muku ainihin wato bidiyo kin nan da na saurara sai na ji kamar amsa da kun da bada sabani haka da ni saurara sai na ga a ah, ni ma ban sauraro rin ba ashe ni amsa da ni bada matar da mijinta ya sake ta da ciki ran nan kafin la'asar sannan ainihin wato Allah mai cikawa itkun bayan la'asar ta haifu na ce ta gama ta kaba sai dai ba za ta gane sai na ga ashe na na ba da amsa saɓani a abin shi to ala hakika ta gama ta kaba kuma tana gadon shi wannan shine gyara Allah ka taimake mu da gyara gaba ɗaya wassalamu alaikum wa barakatuh wannan shine a takaice kenan abinda Allah subhanahu wataala ya sa in dawo in gyara kuma ina fata Allah ya sa kuma na gyara na'am assalamu alaikum wa barakatuh